Naiinip na sa biyahe Di alam ano ang gagawin Naghihintay lang Musika ang siyang lunas Nagbibigay ng aliyo Nagbibigay ng galak Nagbibigay ng inspirasyon At kahulugan ng buhay Ang musika kailangan ko ang gagawin Naghanap lang ng pwesto Na may sandal sarili mo Napapagod na ang isip Di alam ano ang gagawin Kaya Musika siyang unan Musikang siyang lunas Nagbibigay ng aliw Nagbibigay ng galak Nagbibigay ng inspirasyon At kahulugan ng buhay Ang musika Musika